Хай, Макс Вяхов желает тебе успеха. Сегодня буду производить 88-ю серию, я показываю, транслирую. Вот мой... Мой альбом Нун. Напомнить человек. Вот он. радикальный brutal death metal. Вот так, такое оформление можешь приобрести. Вот. Оформление я сам делал. Ну, это понятно, что не, это эм, с какого-то концлагеря. На. В принципе, на. <laughs> Будущее еще, наверное, блин. Так. Вот. Тут, значит, он опомнись, прах к праху, лживый мессия, с петлей на шее, бог лжи, под знаменами свободы, горящие кресты, час расплаты, обнажите мечи. Террор и бонус-треки «Сила и зла». Это кавер на, ну, текстовый, кавер на Decide. Тошнота, Триумфатор, Черный облик по ту сторону. Вот, вот треки. Вот я сейчас ставлю, вот у меня есть на моем канале, как я это продаю. Значит, <clears throat> вот я разместил первый этап. Вот, я разместил пром, промо-версию на своем YouTube канале. Вот она. Ну, тут другое оформление, потому что это другой альбом, я его подарил родослову. Ну, в принципе, песни те же, только в другом порядке, там другое издание чуть-чуть. Вот, значит. Ну, материал почти один к одному тот же. Так, вот, значит, Cybermax Digital Records Present CD Nun Опомни Человек Max Records MR005 Limited Edition, да. Вот, я включаю, чтобы ты ознакомился с этим альбомом. Данная запись выложена в ознакомительных целях. Вот, чтобы запись. Диск. Читайте текст ниже под видео. Вот. Значит так, как я нахожу клиентов? У меня есть на Фейсбуке на Фейсбуке есть А, ну да, да заглючил. Бывает, глючит интернет, так что извиняюсь сейчас. Сейчас увидишь, какие бывают у меня тут форс-мажоры. Да, но, видишь, попал. о, не удается получить доступ за это самое. Вот такое вот подлый <laughs> интернет. Ладно, пока вот по, по, по, смотри, как выглядит мой диск. Вот он. Оформление. Это оформление по моему требованию делали, когда у меня еще компьютера не было, еще в 90... А, в 2000 году, да. Вот, это делал мне чувак один, не помню левосек, <laughs> я бы сказал, потому что он не был доволен таким оформлением. Не правосек, а левосек. Не наш человек, левый. <laughs> Короче, блин, ну, сделал неплохо. Вот, значит, ну вот, вот, возобновилась. Вот моя страничка на фейсбуке. Логотип тоже на парт мой, команды мои все-таки. Вот команда с 99 -го года мною, мною организована, я, я лидер, а не какой-то там Тёма, он там любит приписывать себе <laughs> мои победы. Вот. И сейчас 2018 год, и команда до сих пор существует, и записываем альбомы, ну то есть корень это я, я набираю людей, и мы записываем альбомчики. Ну вот, короче, вот есть тут CyberMax Digital, две странички у меня. Вот, управляет страницей CyberMax Digital. Ну, бывает, мне люди пишут э, в сообщения. Сообщения пишут, типа, вот, хочу купить вот этот, этот альбом, вот этот альбом. Я, я, я пишу, как я использую машины перевод, я английский не очень хорошо знаю. Ну, люди меня понимают. Э, в основном на английском языке пишут. Так, ну бывает там на, на испанском, на португальском, э, на болгарском было раз. Вот. <laughs> Чего, чего не было, так это на иврите никогда еще не было. <laughs> Вот. А, так, значит, ну что, я им пишу, в каком виде вы хотели бы купить, в цифровом или в таком. Ну, они пишут в цифровом, потому что в таком это ж дорого, и CDR-карта. Ну, короче, я говорю, вот материал точно такой, как вот здесь, на YouTube-канале, ссылочку копирую, вот так раз, копировал ссылку, скидываю. Они, да, о, классно, альбом хочу купить. Ну вот, я им скидываю свои, свои реквизиты, свои реквизиты, которые есть у меня, да, где тут у меня сейчас, вот мой канал, скидываю свои реквизиты. Вот, о канале. О канале тут есть вот, 51 номер моей карточки. Данная запись. Вот, тут у меня 3, на, на сегодня 20, сегодня какое, 25, да? На 25 июля а у меня 36 142 просмотра при 84 подписчиках всего. Вот так вот, учитесь, сынки. Так, вот, значит, ну, короче, скидываю номер карточки и а, от, э, скидываю, беру у них э, адрес почты обязательно и использую вот такой вот, вот такой вот классный э, файл, файлообменник. Витрас називається. О, туда раз. Ну, как им пользоваться, вы, думаю, знаете. Вот. Вот, короче, туда скидываю. Ну, сначала я получаю денежку. Да, вот, это моя почта тут и скидываю. Это самое, потом add ее файлы, то есть прикрепляю файл. И человеку купившему, купившему э, этот диск приходит оповещение на почту, что пришел файл. Он мне пишет, да, пришел файл, если не пришел, ну, такое редко бывает, это только если в России, ну, с России у меня никто ничего не покупал, там в основном эти нищеброды живут, <laughs> ну вот, к сожалению. Ну вот, этот альбом я продал уже в таком цифровом виде 25 раз. 25 раз, да. И один диск подарил. И один диск продал. Так вот, отправил диск. Вот. Укрпочтой э, <laughs> в Америку отправлял, да. Через Укрпочту. Ну, за счет покупателя, конечно, не за свой же счет. Все. Вот. Сейчас это возможно. Э, Укрпочта работает так, что можно за счет получателя отправлять. Ну, вот так происходит сделка. Потом иду, получаю денежку, приватбанке и все. Там долларовая карточка, евро карточка есть у меня. И все. Ну, в основном на эту оно переходит просто и по курсу гривны, там процент снимается, конечно, ну, то феня Вот, Макс Вехов желаю тебе успехов. Без всякого там бэдка, э, есть там бэндкамп какой-то, блин, сайт. Можно, можно и так. Вот тебе простой способ, как можно это все делать. Все, подписывайся на мой канал. Покупай этот диск. Рекомендую, не пожалеешь. Мочилова конкретная. Хейт Форест отдыхает, я бы сказал. Вот. Тут я сам все сыграл, а не так, как там а, на работах Саенко, я бы сказал бы, ну не знаю, чем она так. Там, где он сам играет, все, ну, там барабаны туповатые, мог бы помощнее сделать их. Не знаю, мне нравятся только альбомы там, где они живем играют. Потом уже это, уже какой-то примитив, я бы сказал. Ну, вокал у него, да, мощный, да, вот вокал действительно мощный, да. О, все, желаю. А, и качество записи там хуевое вообще, пиздец. Мне это лучше, у меня качество гитары слышны, гитары слышны, сочные. Но это 2000 год. Вот, пока-пока.